Бусінька. Везде прячеться. Говорить, буде, буде гроза, да? Бусінька. Буде гроза, дівчинка моя чує її. Ховається кругом. Ти пішла ховатись? Ти заховалась, тому що буде гроза. Ну, хмарки йдуть. Давай подивимося, правду ти кажеш чи ні. Марки йдуть такі кучеряві, припікає. Мабуть, наша Дуся, Буся права. Буся, буде гроза? Каже, що да. Побігла ховатися. Марки кучеряві і пече, пече, пече.